your girlfriend's favorite DJ. 气息踩着湿湿的沙粒，你说人们都会应该撒进海里，你问我死后会去哪里？有没有人爱你？世界能够不再，总还在。